हेलो फ्रेंड्स आज हम एफ राइट फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें हम रिकॉर्ड को इनपुट और आउटपुट करना सीखेंगे अगर हमें बाइनरी मोड में या बाइनरी फाइल को राइट करना हो तब हम एफ राइट फंक्शन का यूज करते हैं एफ राइट जो है वो हमारे सारे रिकॉर्ड को राइट करता है चलिए इस प्रोग्राम को हम समझते हैं इस प्रोग्राम में हम एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करा रहे हैं हमने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स ली हुई है अब कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन पे जाएगा यहाँ पे हमने फाइल फाइल इसलिए यूज की है उससे हम फाइल ओपन करेंगे और डेटा एंटर कराएंगे फाइल एक डेटा टाइप है एफ एक पॉइंटर है जो बफर के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वेर नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कैरेक्टर टाइप का है जिसे इनिशलाइज किया है हमने वाई से अब स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रक्ट emp जिसमें नेम एरे यूज किया है इंटीजर टाइप की एज है और फ्लोट टाइप की बेसिक सैलरी उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ई एम ई इसे हम स्ट्रक्चर का इंस्टेंस भी बोल सकते हैं अब एफ ओपन की हेल्प से फाइल को हम ओपन करेंगे F P equal F open bracket में जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम लिखेंगे और मोड देंगे W P binary write mode if statement लगाई है हमने if F P equal equal null अगर फाइल मिलेगी तो वो ओपन होगी अदरवाइज वो पुट करेगा can not open this file अगर फाइल मिलती है तो वो वाइल लूप में जाएगा while var equal equal while user जब नंबर देता है यस और नो और अगर डेटा एंटर करना चाहता है तो स्टेटमेंट आ जाएगी वाई तो Y equal equal Y yes तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा print F enter name age and basic salary scanner से ये डेटा एंटर कराएंगे ई डॉट नेम ई जो है वो स्ट्रक्चर का इंस्टेंस है नेम एरे है इसमें हमने एन परसेंट यूज नहीं किया है क्योंकि एरे जो है वो पॉइंटर की तरह ही बिहेव करता है N percent E dot age age के लिए इंस्टेंस कॉल किया है एज के मेंबर को कॉल किया है उसी तरीके से सैलरी के लिए इंस्टेंस कॉल किया है ई डॉट बी एस अब हम एफ राइट फंक्शन का यूज करेंगे इसमें चार पैरामीटर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट है पॉइंटर पॉइंटर के रेफरेंस से एरे और स्ट्रक्चर में मेमोरी स्टोर होती है N percent E structure instance है सेकंड है साइज साइज यानी कि टोटल नंबर बाइट्स जो हम लिखते हैं जितने नंबर लिखते हैं उतनी बाइट्स लेता है थर्ड है एन जितने नंबर टाइम हम रिकॉर्ड लिखते हैं वो यहाँ पे हमने वन लिया है फोर्थ है फाइल पॉइंटर जो रिकॉर्ड लिखते हैं बाइनरी मोड में वो कौन सी फाइल में है वो एफ फाइल नेम तो इस तरीके से डेटा स्टोर होता है मेमोरी में अब यूजर से पूछेगा और डेटा इसे एंटर करना है या नहीं print tab add another record yes और नो अगर वो वाई प्रेस करता है तो ये function get C H E char में आ जाएगा और वेर में चला जाएगा ये वेर वेरिएबल लूप में जाएगा और इसे वाई मिलेगा कंडीशन ट्रू होगी हमारी तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो नेम एज और बेसिक सैलरी पूछेगा रिकॉर्ड ऐड करने के लिए उसके बाद फिर से पूछेगा ऐड अनदर रिकॉर्ड यस और नो अब अगर यूजर यहाँ पे एंड प्रेस करता है तो वेर जो है वो वाइल लूप में जाएगा और यहाँ पे N equal equal Y condition हमारी फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और एफ क्लोज की हेल्प से फाइल क्लोज हो जाएगी चलिए अब इसे रन करके देखते हैं कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करके हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे एंटर नेम एज और बेसिक सैलरी हम यहाँ पे नेम एंटर करा रहे हैं राम उसकी एज 26 ले रहे हैं और उसकी सैलरी ट्वेल्व थाउजेंड अब हमें दूसरे रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा है यस और नो हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे यहाँ पे हम नेम डालते हैं नीता उसकी एज 28 और सैलरी 20,000। थर्ड रिकॉर्ड एंटर कराएंगे वाई प्रेस करते हैं नेम डालते हैं राहुल 24 एज 25,000 सैलरी अब यहाँ पे हम एंड प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा अब हमारी जो फाइल है emp.c उसे हम ओपन करते हैं और हमने जो रिकॉर्ड एंटर किए हैं वो ऐड हुए हैं या नहीं वो देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड ऐड किए थे वो एज इट इज स्टोर हो गए हैं emp.c फाइल में तो हमने एफ राइट फंक्शन की हेल्प से रिकॉर्ड को राइट करना सीखा थैंक यू